Oh mein Gott, wo bleibt er so lange? Ich muss schon furzen. Und ich will nicht furzen. Hey, ich hab keinen Bock mehr. Hey, Glatzkopf. Hast du schon lange gewartet? Nein, nur nicht. Also, warum hast du mich herbestellt? Ich hatte dir doch davon erzählt, dass ich an einer neuen Technik arbeite und du sollst der Erste sein, der sie test sieht. Genau. Ach so, okay. Cool, zeig her. Moment, ich muss mich noch aufwärmen. Okay, der Name meiner Technik lautet Himmel wird zu Boden, Boden wird zum Himmel. <laughs> Na, ah, hat er nicht gemacht. Und, wie fandest du es? Oh ja. Fühl ich richtig. Reicht auch irgendwann mal. Okay, okay, okay. Hast du eigentlich schon irgendwas Neues drauf? Ich habe es zwar noch niemandem erzählt, aber da war was. War da was? Ja, da war was. Was war da? Ich habe Nahrungsprobleme. Ah, cool, ich auch. Jedenfalls, hier, nimm mal. Und jetzt schütte es über mich. Bist du dir sicher? Ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Egal, jetzt mach schon. Okay, 3, 2, 3, 2, 1. Ah! Fokussiere dich auf den Chef. Und andere Seite lang. Fokussiere dich auf die Übung und du wirst dich weiterentwickeln.